que que tu quer, Breno? O que que tu acha da gente fazer um filme? Não. Por que não? Olha, Breno, a gente já tentou isso, né? Agora, chega, né? Não, é, é sério, eu, eu juro que hoje vai ser diferente. Não, não, não, não, É exatamente disso que eu tô te falando. Hoje já foi, né? Tá, tá, eu... Só, só me dá uma outra chance, por favor. Tá bom. Mas é a última vez. O que eu posso fazer é ver uma data pra gente conversar aqui na minha agenda e falar sobre o roteiro, né? Então... É, então, é sobre isso que eu queria falar contigo. A, ah, meio que acontece que eu, eu já sei. Você não escreveu absolutamente nada. Cara, você quer fazer um filme, certo? Certo. E para fazer um filme, você precisa de uma história. Já ouviu falar sobre dadaísmo? Tudo bem se você quiser morrer comendo tinta numa valeta igual Van Gogh. Mas ele é expressionista. Cala a boca, Breno. Ok, eu acho que eu tive uma ideia. O que que tu acha da gente fazer um filme de super-herói? Para, para, para, para, para. Que foi? Mas tu acha mesmo que a gente tem condições de fazer isso? Júlio, como é que tá o porco? Bah, Fabrício, é, dessa vez não vai dar nem pra comprar o Cozone, cara. Tá vendo? É, sei lá, então... Um filme de terror. Desculpa, foi teu super herói. Filme de espionagem! Não! Mais um segundo e a gente ia ter problema com direito autoral. Desculpa. Faz isso não, Breno. Tem um problema cardíaco, cara. Sério? Oh. Tá, tá, tudo bem. Vamos tentar de novo. É... Velho Oeste! muito perigoso. Musical. Você sabe cantar? E precisa? Assalto ao banco. Polícia! Para! Zumbi. Não, não. Muito sangue. Vampiro. Muito glitter. Samurai. Não. Samurai no espaço. Que? Ficção científica. Muita viagem. Fantasia. Pior aí? Aventura. Não. Romance. Não. Viagem no tempo. Tá, eu tô sem ideias. Só sobrou o quê? Comédia romântica ou invasão alienígena? É isso! Comédia romântica alienígena? Não, não, não. Esquece a comédia. Imagina uma paixão intergaláctica. Não, melhor. Um amor proibido entre dois planetas em guerra. Tem certeza? Sabe que esse é um daqueles filmes que tem uma grande chance de ser um enorme sucesso e uma chance maior ainda de ser um completo fracasso. Quer saber? É hoje que a gente vai ter bacon de janta. Gente, só, só um minutinho. Já não fizeram esse filme antes? Cara, perfeito, perfeito.